Ej, na sam koniec. A, na no inną wyspę. No. <laughs> Wymyślcie nową wyspę. Wiem, Wykrzywione? szemrane. Nie, ja lecę tam, gdzie sobie zaznaczyłem. <laughs> Jeszcze pierwszy padnie. Ej, obstawiamy? Pierwsze padnie? leci tam, a my lecimy tu. pierwszy Ja myślę, że pierwszy padnie. Ja też. Szczerze? Szczerze, to mam dwóch typów pod sobą. No i dzięki Bogu, niech się zatłuką. Kilofami. Tak, szczer... tak szczerze... Tak szczerze... Mam na końcu gówno. Lecę sobie na sam koniec mapy. Nie no, spo, spoko drogi. Nie, nie powiem, że nie. U mnie to pena. Dobra, mam pompę. Mam, mam. Tylko jeszcze kawa i jestem biedny. O kurde. Ty, ile ma Patrzcie, wylądowałem, nikogo nie ma. E, kto miał pierwszy paść? Tato, No i co? ale tak nieładnie. Ja pierdzielę. Dlaczego e, gościnny polecił jak bombik? Tak szczerze. O, No nie, rozwaliłem. jednego Igorka zgasili. <laughs> gdzieś na dotopie. Aha, bo chciałem sobie wziąć AWP. A gdzie jest twój tapet? <laughs> No, aż, mi, aż może pół godziny musi się tego. Już? Ej, ja muszę kończyć, cześć. Pa, czego? Nie, mówię do Alana. Chłopie, jaki tu dobrobyt jest. Jeszcze tylko broń. Tak. Mam samolot, kościsty, lecę po ciebie. To hajs, bo ja to mam dwóch typów. wezmę sobie. Jeszcze żyję. Hmm? Żebyś mnie oglądał, jak ja gram. Jaśnie. Już mnie najgorzej nawet. Lecę po ciebie, uważaj. Będę lądował. Idę się chować. Jeszcze wiem, że tam typek jest. No to nie przyleci, gdzieś tutaj dopiero przyleci. O, może Rozwaliłem tutaj. sobie skrzynkę. Nieważne jakie itemy masz. Tak, Boże. Samolotem, ja myślałem, że lift. Ale tu była awutna. Ląduję, uwaga! A, nie dosięgnę. Dopalacze! Czekaj! <laughs> Chyba się zaleci. Lecę! Juhu! Beze mnie. lecimy. Siadaj, nie trzeba! Poleci tak. Albo i trzeba. Chyba jednak nie poleci. Do tyłu jadę, pa! Chłopie, patrz! <laughs> Ja chłopie! Ani jednego samolotu nie ma. Tylko my. pełni tam. Robimy odwróconą beczkę, patrz. Lądujemy? jestem czerwony baron. Będziemy się zderzać z nimi w powietrzu. Gdzie ty jesteś? O, Nie. O kurde, ale paliłeś. Pobijałam tylko granatnik. I jakieś takie pierdziawkę. Idę skoszę z mostu. O, kotwicę mam. Żyjesz? Ej, musisz go rozwalić. To ci niasy. Ty, kto ci kazał wysiadać z samolotu? masz No. MK powiem Ci, że jest dobra, zajebista. Ja miałem granatnik i potem pompę znalazłem tą zieloną. zalew. Teraz na to czasem nie leć na karkomne. Hmm, ja widziałem. Trochę widziałem. to. Ja tam Ja- widziałem. Jeszcze żyłem wtedy, chłopie. Mścicy, ty ląduj tam, gdzie ja. Już się Mam bombika, mam bombika, który... I was. Nie, ten leci na błotny. Trochę na błotny. Ten się boi o swoje życie. Pierwszy domek mój. Środkowy. To Alan bierze willę. Ja biorę środek. Środek jest zawsze. Już wylądowało. To uciekaj. Ale żadnych typów tutaj nie ma. To wszędzie. Przed samym sobą. Rafał, jak nie znajdziesz kewa, to mam dla ciebie. Mam. Aha, ten domek już płaczesz. Wiem, że ty byś przeszczepał wszystko, chłopie. Ja wiem, ale nie zdążyłem. Euro, ja dzisiaj mam, popie dostatek. Chyba ja też. Dobra. Tylko żebym jeszcze pompę znalazł. Nie no, ale znalazłem apteczkę, to mi się przyda. Jak na razie to jestem bez pompy. O. Mam pompę za ciebie. Nie, mam. A No. ja nie mam. Ej, tu jest ten. Rafał, wypij sobie. Mam, mam dla was. Wszystkich mogę was oddzielić. Wypij sobie ten... Blinka? No. I żyje, nie? Ja... Aha! To już wypiłeś. Ej, tu jest jeszcze duży kegel, a ja już go nie wezmę. Ja mam jednego dużego. A to sobie weź. To tu też leży. Ja już nie mam miejsca, ja mam apteczkę. To, naprawdę? Zawsze mnie zastanawia. Gdzie ty jesteś? Co ma jeszcze jednego dużego keba? Ja mam. Okej, to zaraz przyjdę, bo... Tu są dwa, e, trzy małe. Następny duży. Ja już nie mam gdzie tych dużych po- stakować. Przydałoby się więcej slotów. Jedynie, że wezmę... Nie biorę tego, wezmę to. Dobra, weź tu żeby. Skurczyły, jaką emkę. Ale no widam. Więcej niż, niż podstawowe 5. A wypi... wziąłeś ten? No. I... Strefa. Samochód mam. Wiem. Ej, to podjedźcie po mnie. Dobra, ty jedź samochodem, ja dokładam. kładem. Wsiadaj nakłada. Bo jest Dobra, ja jadę tym samochodzikiem już do strefy, a ty jedź po Alana. Zajechałem. Alan, nie masz wyrwy? Nie, jeszcze nie. Ale mam jeszcze, będę, będę, jeszcze pewnie w domku jest y, jeszcze jedna... O, tutaj są dwa kołady. Gdzieś ty jest. Samoloty, Mam się robić sam. No Dobra, ja lecę wyrwą. Jestem na dole, koło wikingów. Samolot na wikinga. To wiem po co wziąłem tyle kabów. Jestem, tu nikogo nie ma. Na wikingach są. No że nie Ja bym chciała wołowę. Jestem na hali tej. Do piłki. No, no następny kalik. Eee... Nie, no e, zostawiliście mnie. Po moim praktycznym autkiem. Więcej kalików to ja chyba nie miałem już. O typy. Widzę. Prawie jak do wykrzywionych się idzie. Na tej drodze. Dlatego skręcam tutaj w prawo. Gdzie ty tam uciekasz? Ola! No? Ty latasz samolotem, czy mi się zdaje? Y, czekaj, Rafał, czekaj na mnie. Tam typy są na górze, no. Czekaj na mnie. Budują się. Widzisz ich? Widzisz ich tak na górze tam? Dobra, chcesz małe kabiki? No mam, popie. Nie wiadomo, że ich wypiję. Nie tylko ty. Kład jedzie. Ja też. Dostałem. Alan! Co ty robicie? Ty nie może we mnie trafić! Nie może we mnie trafić! Nie no, więcej samolotów. Rozwali Alan! Alan, drzwi, drzwi, drzwi, prawa! Lewa znaczy się, sorry. Wysypałem się. Jeszcze jeden. nie widzę. No kurde, jeszcze dostałem killa. Nie, dwa. Tak. O kurde. Dobrze było. Dobra. Dzięki za oglądanie na razie.